Хто сказав вечірка? На Львівській площі відкрився новий грузинський ресторан Грузія кіно. Нам обіцяють, що ми поринемо в атмосферу Грузії. Цікаво, як тусують грузини. Приветствую на открытии райского уголка грузинской колоритной культури в Києві в ресторані Грузія Фильм». Пришла на вечірку, а всі сидять. Можете розказати нам цей задум? Мы сегодня собрались здесь наших друзей, чтобы очередной раз вспомнили Грузию. А то, что сидят, это временно. Чуть-чуть подождем и Танцы насладимся. Прекрасная грузинская кухня, будут, будут зажигательные танцы обязательно. А как же столы? Или грузинов это не останавливает? А если мест не хватает, на столом поднимемся и будем танцевать. Так можно? Можно. Сегодня все можно. п'ять ознак, як е, відрізнити грузина від негрузина. Коли я бачу таку таку гарну людину, я вже взагалі я заплутався. Де грузин, де не грузин. А ви грузин? Я ні. Я болгарин. Я вам так обясню. У нас видение 4DX. Ось смотрите. Для нас женщина починається з мами. Перша, самая глубокая, самая любимая женщина, которая нас навчила любить. Дальше начинается сестра. Не имеет значения физически она есть или нет. Я говорю менталитет. Дальше начинается жена, дочь. И после этого мы смотрим уже как на женщину. Если четыре этих фактора одновременно не существует введение женского начала, то там грузин мертв, там грузина нет. А пятый, пятый, это гордость. да, А що, Софія Ротару хіба грузинка? Вам подобаються танці грузинські? А вже ж. Я можу теж танцювати. ну давайте. Давай. А тепер покажіть, як Болгарії танцюють народні танці. Гори. Опа. Хоп. Хоп. Що притаманно грузинським танцям? Но прежде всего грузинский танец показывает то, что мужчина изображает орла, а девушка лебедя. И, конечно, вам ни в коем случае нельзя прикасаться друг к другу. Всі правила пандемії у вас були завчасно до неї. Коне- коне- Конечно, да. Ну що, давайте мені декілька рухів головних, щоб будь-який грузин у мене закохався, так? Конечно. Танец, который мы учим, называется ачарули. Ачарули – это самый распространенный танец в Грузии. Первое движение называется «Который час?». Еще одно движение. А, оно показывает как движение э, рыбок в море, потому что танец как раз из Аджари, где Черное море. Нет, только ручки, только ручки. Корпус неподвижно. И еще одно движение, очень легкое, как будто вы купались в море, вышли с воды и отряхиваете ручки от воды. грузинка, практично. Наскільки атмосфера тут схожа на атмосферу в Грузії? А, один в один. Нет таких ресторанов больше. Вот он как раньше, как мы любим. Ця атмосфера повернення в минуле. Як вам? Бо я прийшла на вечірку, а бачу, я прийшла в інше сторіччя. Мені я виріс виро- виросла на цих фільмах і мені подобається дуже. Что вы хотели передать вот этим ресторанам? Реально, э, я хотел свою жизнь передать. Вот то, что видите, это из реальной жизни. Я вырос на этой улице. И Я учился в этой школе. Там, где видите вход, это моя школа. У вас получилось, как вы считаете? Ну, сегодня после реакции посетителей мы будем узнавать, это получилось или нет. В Грузії я ще не бувала, на цих фільмах не росла. Але що мені однозначно подобається, це оцей позитив, енергія. Ну і звісно ж, їжа. До речі, піду поїм. А ви заходьте самі в гості. Як тусуються грузини? От що насправді грузинська вечірка? Це як? Все начинается вот так, як зараз ми стоїмо с вами. Потом, потом, потом потусім, якщо хотите. За вас. Дякую.